大家好，今天是中秋节，祝大家中秋节愉快。大家吃完烤肉了吗？要记得多运动、多喝水。还没订阅的朋友，请到右下角按下订阅。准备好了吗？我们开始哦。 今天要介绍一条平常放假的时候可以去去的爬山的路线。今天像我今天下午就去从三家火车站顺着这一条德和街德和街慢慢走走上去。 这一条路都是柏油路，一直走走走走走，走到上面，哦，顺着这一条走，然后可以到上面一个树林的景点——百年大榕树。这个地方风景不错，它这棵树很久。哦，像我这一段爬，爬很久，爬一个多小时。 断很陡，打的平常平常都气气喘吁吁的，哦，爬上去大俩瓜，小列关，啊，中间有中间有蛮多开车或是骑车的朋友了，因为这条路比较少少人走，啊，最好是建议。 下午或是早上去，他傍晚的话不建议啊，因为有可能中间有几户人家会有养一些狗会叫，比较危怕有危险。啊、爬到大榕树这边会会往，我又走这一条什么步道，福圆山步道一直往下走，啊，我是要到莺歌又一直走。 走走走走走走走到他这边，大龙珠这边有地图，你们到这边会有可以看到地图，顺着它地图一直走，大概走一个小时就可以到印哥。哦，一个多时不到。哦，这 Google 地图没有，里面没有，我们就就照它上面照我，诶，我有一个卫星定位的 App，等下我会放给大家。 因为它是免费的，所以功能没有特别特别要特别完整。还有拍一些影片啊、照片啊，还有喜欢的可以继续看下去。好，再就是这个这个 app，这个 app ReLive，因为我是免费版，所以它功能没有很齐全。那你只要手机卫星定位开着。 他到到一个地方就可以拍照，拍照他会帮你记记录下来，我放给大家看。哦，这样子，像这边我到南树林车站，然后再来，哦，这边是调度场。 大龙树，大龙树玩就可以看到很漂亮的风景，啊，漂亮的风景在顺着顺着它它上面地图标识都可以走走到莺歌石，而莺歌石也可以看到风景，然后再就下山，下山我就就已经肚子饿，就先去找阿婆寿司吃吃个晚餐，然后再再回到莺歌车站。